El equipo de IMT Cloud, el pasado día 31 de enero, en la sede de INNOVASC, presentamos IMT Lazarus, nuestra solución para el control de la movilidad. Nuestra solución IMT Lazarus es un puzzle que requiere la colaboración de varios sectores. Desde IMT Cloud hemos localizado a los mejores profesionales en cada uno de ellos para conformar el puzzle que compone nuestra solución. Os dejo con el resumen de la jornada. Nuestra experiencia en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles nos permite conocer las limitaciones y capacidades de estos dos sistemas y con ello otorgar la seguridad necesaria para que el sistema de Lazarus no se vea comprometido a, nivel de hacking de alumnos o usuarios finales. Pero Android permite una distribución de las APKs directa, es decir, yo puedo mandarte un email con una APK e instalarla. Eso permite <clears throat> que podamos instalar aplicaciones que van a ser distribuidas en un centro en concreto. Eh, en, iOS eso no existe, existe una especie de distribución ahora por SSL con un programa de certificados concretos y, y bueno, pues nosotros estamos pegándonos un poco con las dos tecnologías para que el resultado sea el mismo, que a los clientes les dé igual trabajar con un Samsung y pasarse luego a un iPhone, software que pudiera garantizar esa seguridad para que los alumnos que, como bien han comentado antes, que son los mayores hackers del mundo, no sean capaces de saltarse o intentar que no sean capaces de saltarse esas, esas normas. ¿vale? Gestiono seis colegios y en, en esos seis colegios hago la configuración de de dispositivos iPad que tienen en el aula a través de, un MDM y IMT Lazarus. IMT Lazarus nos da una herramienta muy sencilla para el profesorado y para también las familias en el que eh, podrían eh, controlar eh, digamos, esos iPads de manera muy, muy, muy sencilla. Quiero que lo tenga en modo colegio y sé que cuando está en, en su cuarto con el iPad está haciendo algo de estudio, no está eh, pues jugando o haciendo. Entonces, eh, bueno, esa era una de las preocupaciones. Si un padre quisiera eh, tener el iPad más libre, pues en vacaciones, el fin de semana, darle acceso, pues pudiera hacerlo a través de, de un panel sencillo como el del profesorado. Somos una plataforma que ofrece una comunicación a través de notificaciones inteligentes, sea vía email, vía SMS, vía notificación push, web push, que lo que mm, buscamos es que esa información que se quiera trasladar a la persona le llegue, sí o sí. Un teléfono móvil es casi como un DNI y va camino de esa evolución, con lo cual recibir esa, esa confirmación, esa notificación, su padre, o sea, el, niño no ha ido al colegio, el niño mm, está no sé dónde, y que a través de la plataforma puedas enviar al padre y geolocalizarlo, ya es una herramienta que te supone cinco minutos un ahorro terrible de llamadas y de ansiedades y de disgustos. Tiene otras muchas más aplicaciones. El dar autorización con el 2FA, el segundo factor de autentificación, a aplicaciones o a otros sistemas que tú creas que consideres que ya por su madurez, en este caso de los menores, pueden ir accediendo. Alarmas, eh, avisos de cualquier tipo de cosas, malas conductas, notas, certificados, etcétera. Todo ese conglomerado de información que el colegio muchas veces no sabe trasladar correctamente a los padres, de esta forma automatizada mantendría en una comunicación online e interactiva continuamente esa, esa información. Administración, hostelería, transporte, industria, sanidad y sobre todo de educación, ahora que ya se empiezan con el tema de los proyectos de iPad, en one-to-one, pues que tienen una problemática bastante importante. Es decir, eh, llegan al centro estos dispositivos y hay que tener un control. Ir directamente a la fuente de, de quien tenía la necesidad, que era el centro educativo. En este caso fue con COAS. Y entonces ellos nos plantearon lo que realmente querían, lo que realmente necesitaban, lo que les faltaba, lo que no les daba nadie. ¿no? Eh, querían jerarquizar el entorno, es decir, eh, yo tengo que dar un control de esos dispositivos, pero esos dispositivos los tiene que controlar un profesor, no el administrador del centro. Yo no puedo estar llamando al administrador del centro eh, porque quiero que el chaval tal ahora mismo no tenga conectividad. Nosotros somos un fabricante de tecnología Wi-Fi español, en el cual eh, dotamos eh, a las distintas instalaciones, sean colegios, centros de convenciones, hoteles, etcétera, de una infraestructura que puede soportar perfectamente la alta densidad de usuarios. De esta forma, integrándonos dentro de la plataforma IMT Lazarus, permitimos que todos los clientes conectados a la red puedan ser perfectamente supervisados a la hora de gestionar qué tipo de aplicaciones pueden utilizar o pueden en ese momento disponer en cada momento. Nos permite que la asociación de IMT Lazarus con la tecnología de infraestructura de OIFES sea una solución absolutamente perfecta, sobre todo para educación, pero no penséis solo en eso, sino para cualquier sector vertical. Que Aulasodi va a aportar todas esas funcionalidades que tiene dentro del aula a la plataforma de IMT Lazarus con lo cual vamos a permitir que desde la plataforma IMT Lazarus, aparte de todo el control de movilidad que tiene, vas a poder tener un control del dispositivo dentro del colegio. Me da lo mismo esté en el colegio, esté en el aula o esté en el patio. Es un asistente al docente para poder eh, trabajar con toda esta nueva tecnología que se está involucrando dentro de los centros. Un alumno tiene una duda, él desde su puesto va a poder ver qué está haciendo el alumno, va a poder controlar el dispositivo de ese alumno para poderle guiar, es que no sé cómo llegar a la página web que ha dicho el profesor. Entonces el profesor desde supuesto, puesto, sin tener que ir uno a uno, puede hacerlo. Incluso en un momento dado, si ve que la duda es generalizada, puede compartir la pantalla de ese alumno en una pizarra, en un proyector, y para que toda la clase pueda ver los pasos. La tecnología en las aulas está siendo un gran avance, pero como herramienta. Es decir, los modelos de aprendizaje tienden a desarrollar las competencias en los niños, no solo a superar los exámenes o las PAUS, sino a desarrollar estas competencias como es el trabajo colaborativo, el, mm, la oratoria, el, el, aprendizaje deductivo, enseñanzas múltiples, todo esto nos, mm, nos sirve, pero hay que tenerlos controlados. El niño va con una tarjeta RFID puede ser una tarjeta o podría ser una pulsera o podría ser un, un llavero, siempre y cuando tenga un determinado chip. La plataforma que sería la que hemos desarrollado sería transparente para los profesores y lo que trasladaríamos sería la asistencia, por ejemplo, de los alumnos a las clases, porque en este momento nos han comentado pues, que cuando tienen que pasar lista, pues el profesor tiene que perder un poco de tiempo pues, viendo pues que si está fulanito, si no está fulanito, entonces sería automatizar ese proceso de tal forma que toda esa información directamente se viese en, en IMT Lazarus. El lanzamiento y la penetración en los mercados internacionales, en aquellos mercados donde cada vez hay más tecnología móvil, donde es inversamente proporcional la penetración de la, telefonía móvil y de los dispositivos móviles en países eh, en desarrollo eh, con grandes eh, núcleos de población, como son la India, como es China, y en otros eh, mercados mucho más maduros, donde la tecnología forma aún más parte de la vida cotidiana de lo que a nosotros mismos nos parece, como es fundamentalmente Estados Unidos y la Europa que tenemos más cercana, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.